או פער שלמרות שהיו, הכרזנו על מדינות אדומות, יצאו מטוסים מישראל לאותן מדינות אדומות. El primer ministro Naftali Bennett y el ministro de Defensa Benit Gantz acordaron en la madrugada de hoy jueves avanzar en la legalización del puesto avanzado de Ebbayadat en Cristo, Jordania, como parte de un acuerdo de compromiso por el cual los cientos de colonos y activistas de derecha en el lugar aceptarían evacuar voluntariamente. El acuerdo del compromiso fue anunciado el miércoles por la mañana por el movimiento Nahala y el Consejo Regional de Samaria, que encabezó la construcción del puesto de avanzada el mes pasado, a raíz del ataque que hubo en el cruce de Tapua, que se cobró la vida de Jedwa Walt de 19 años el alcance y la velocidad de la capacidad de los colonos para recibir un asentamiento de aprobación para una nueva comunidad de colonos en la cima de una colina de Cisjordania es inusual y representa una victoria para el movimiento de base. Las fortalezas de los residentes de Yatar iluminan el espíritu sionista el diputado del Partido Sionista Religioso Itamar Ben advirtió a los colonos que no deberían confiar en lo que el gobierno de Benet les está proponiendo, pues este se mantendrá fiel a los detalles del acuerdo. Los residentes de Eyatar, junto con Dagan y Weiss, y con la ayuda de rabinos religiosos nacionales, pasaron días debatiendo el trato. El colega de Nahalt el Sharp dijo que lamentaba que el mismo gobierno que no abordó el tema de la construcción árabe ilegal hubiera centrado todas sus energías en la destrucción de un asentamiento judío. La única opción antes de Yatar dijo era aceptar el trato o permitir que la comunidad incipiente fuera destruida. Cerraron el trato alegando que sancionaba la construcción de asentamientos ilegales y apelaron al fiscal general Abichat Mandelit para que invalide el acuerdo por motivos legales. Le pido que investigue los delitos de construcción en el puesto de avanzada no autorizado y que lleve a cabo una investigación sobre la conducta del nivel profesional legal de la administración civil y las medidas tomadas o no desde el inicio de los delitos de construcción.